Kolopaki music Music Kolopaki yeah. DJ Ducia on the beat oh minaria la Alafulu minaria upeke Kolopaki o Minaria upeke upeke Kolopaki minaria la Alafulu minaria upeke Kolopaki o Minaria upeke upeke Sasa pa ni nani wa mwangu na nasambata munyeko kontre mie eh. Ni nani wa mwangu Ni nani wa mwangu Sasa pa ni nani wa mwangu na nasambata munyeko kontre mie eh. Ni nani wa mwangu Ni nani wa mwangu Kumbe Samata wende wende wende lwako data wende mi unyachi anyende nyende lwangu data kumbe samata wende, wende dada Wende unyate Anyende Anyende Nyende rwangu dada Leleo Mapendo Oh mapendo Oh, oh mapendo Oh, oh mapendo oh, Confiance milikupa Chocho tulitaka milifanya Ferrari tulinyunyua Katurafel kaka loko mumpango Oh Samata Unisaria Samata Kakupeleka talanta Nunca toca suaranta Nunca jazeranta manta Pack Music Rua Pack de Cash Formalia ah. One so fresh, joking smiley Costa Marta, ranta manta, pa que samanta Ranta tanta, os pimba muita, nicona Buifunta, Cuculu, tanto ya samanta Costa Marta, ranta manta, pa que samanta Ranta tanta, os pimba muita, nicona Buifunta, Cuculu, tanto Samata, ya Samata wangu niye ya Samata oo oh. Shaku mupenda oh. oh. Nadamu na mai na moyo Fende fe Samata uyu Anapata mwingine Hanena ni nyata Pendo ina umao oh. Rantamanta pagi Samanta Rantatanta Pamparampa Kolopaki music Chikusu chikusu